patrón los doy вам. Я не на картоне что-то Лет, лет. А, ой, ой, мама, мама, меня. Не только Сейчас я здесь. Если ну, я... Жалею.